نوی خدای مازن دم تو بخیر خوشی بین بینای تجا خوشتوی بخوشین جره کردید گل ایک دانه و خلق و افریکا دید گل ایک شوان کسادیت گله گله کت نافدار گله گله کت مازن ایشیا بجیرمنداتی خواه مکتبا اه، بسرمانا بلکو مکتبا جهانی برنگ که گشتی تجی زانین و حکمت بکت اوجک رحم خدا لبت ابن سینا ابن سینا سال 307 مشختیش دایک بیا و سال 427 مشختی و غیره دمایی کریا و ایت هجماترین ایکش فلاسفیت گله گله کت مازنت بسرمانا حتی هندێک ژێدەر بەحسیویت کەم بێژەن پشتی فارابی مرۆڤێت وەکیویت ناو بسمانەدا یعنی دبارە نەبینە وەکیوی نەهاتینە شیابەت زانینەکە مەوسوعی یا فەرهەنگی پێشکەش بکەیت ئەنی گەلک زانات مازنێت هاتی بەس ئەبنسینا جدایاویت گەل گەلک زانادی زانایکی مەوسوعیبی گەلک بیاوادا زانینێت جداش دابینانی کەم بەحسێ بیرکاریت کەن بەحسێ فەلسەفێت کەن بەحسێ زانست پزیشکیت کن هەر بیاوێکدا ابن سينا شيا خدمتك قال لك مزبوط حتى جدار واد بجن بجن العصور الوسطى يعني عصور وصلنا بنا تشرخي بينجي حتى بازدي زايني بجن تاكا جدار سرانسري جيهاني زانست بزيشكي ده يعني جدار سراكي يعني بجن جمارة ايك بارتوكا ابن سينا القانون في الطب لو ما ابن سينا ايك شوان تشتت قال قالك جرينجي دف ابن سينا يجير من ابن سينا قال قالك جرينجي يعني زانستي ها درونی ساخت کرد امزان بابت زانست جارسریا درونی و کسی توشی نخوشیه که بد او نخوشیه نتشته که حسی بتیه مادی چه که درونی بتن پی تی وی مروف او کسی نوجدار مروف که جیرمند بد مروف بد زان ده گل عقل نخوشی آخفت لاما آورد بیشتر، بیشتن بیشتن وهم خلت هزرا خلت بیشتن نیوا ایشانه یعنی هزر کردن خلت تفکیر کردن نیوا ایشانه هر بیشتن آرام بین بیشتن نیوا چارستریه که انسان هست آرامیه بکتن همی آرشتوی دی یعنی امجن نیوک جه چوار سر بین و بیشتن بین فرهی صبر بیشتن ایکم پینگاوا چوار سریه ام بین بحث چند تلویز دکت ابن سینا بکن رحمه خدا لیتون کاچا بجیرمنداتی آخواش چوار سری هندک مرواب کتن یکیش ون نخواشی درونیت کو گله جارا مرف توشت بنی اوه کو هندک جارا دریجا مرواتی ده افچندانه چون طبعا حتی نو کجی افچندانه چه بتن کو مروف فتره کا جیانا خدا توشی بعقلیه ببتن عقلی خوش درست امجن توشی نخواشی که عقلی ببتن لوی سردمی گوتنی نخواشی ها سوداوی یا زارا وگدی بید گوتی مالین خولیا اف نخواشیانه یعنی او انسان تمام درسته عقلی خوش دست خواب دادن یک هبی کسی که سر کرده بی مروفه که نافدار بی مروفه که معظم بی قایده که عسکری بی نشکه که تک چو به بر بی گوتی از یه بیم چیل از چیلم و گازی خلکیت کرد و گاز مروت خود کرد بو چی من سر جنا کرد مفایش گوشت من آبینن آن بابت شیری وان هندی تاتنه هندی بود آخفتن تو مروکی مازنه تو مروکی روشن بیره تو مروکی سر کرده چه تو خواص فقط که گیانه وره که اوید گوتی ابد ابد الا از گیانه ورم الا هنده وی گیانه وری استفاده جک هنده سر جک حتی که گشت اوی مرحله وی قناغه اوی مروی خارن خارنو و خارن هیلا الا هنده یعنی من آه يعني خواستا من دا خواستا من جه اینن اینا مروفی توی گلک گلک نچار بینش گلک جهاب و گلک جهاب برندف گلک نوش داره گلک حکیمه حتی کو نچار بین گلک گلک بسیار کردن کسی که چاره سریو ندید بسیار کردن هندکا گوتی ابن سینا سروک نوش دارانه پیشنگ نوش دارانه پیشوای همین نوش دارانه ما این بچنا بندفیش همی آماستر این عربی قصد باجر ابن سینا کردن برندف ابن سینا ابن سینا برای خدای برای خدا سروسی مایوی صحبت بسیار یک مروی هنی عقلی خواهیش دست خواهد یک مروی هنی یه توشی نخوشیه که عقلی بی چیزی جسدی نیم اینا ابن سینا گازی کرد گوتی که هر تشته که پیتوی سرجی کرنا چیله که فکرشته نا چیله که همیا من حاضر بکر شفره که خوشه حبله که گریدانیه که چیتشته تاستا که مازنه او خینه برشته حمید حاضر که ربی افمر گری گریده دست پیتوی گریدان و شفر جی اینات وی کرد تاسته ده و دا شفره این تشتش که کیف ابن سینا شفره و خب دیر کرد گوتی اف چیلا هنی ابد ابد کیر سرجی کردن نایم اوی مروی که قیر بو از کیر سرجی کردن نایم گوتی تو کیر سرجی کردن نایم چکی تو مرده کی به قلافت زع چیلا که به قلافت به ضعیفه چیلا به قلافت گوش تیوی مفاینا گین دخل که ایلا تو خو قلاو بکی پاش که امدا بینن یعنی تو هجی هم بی به کتب کیر نام رو به اوی چند ابن سینا ولی کرد نچار بی رابی چو خاردم خود خب پشتی خارن خاری ها سر یعنی عقل خواب جیان خانی یعنی اف باش اخستنا بی اگر بو چاره سرکن هر وصا بجن نمونه کادیش که بجن ابن سینا رحم خود لب بجاره که بی هبی که بی. اف یعنی توشی نخوشی که درونی بیم. این آتن دف ابن سینا ابن سینا بری خدا سر و سیما بی و خانه بسیار جکن زانی اف مربیانی درسته هیچ آریشک یک نینه یعنی آریشه یا بدنی نینه اوی مروانی الا تشتکی دیه هی پی وگری دایه نشد دربری نیجیب کرد وابي ابن سينا جالس خود را جيبي وصحبت كرن بحثي عرضا كرو باجي را كرو جها كر حتى اكو گشت يا بحثي هندك هوزا كر هندک قبيله كر حتى گشتي قبيله بني قيس داسي سيد وكي بحث قبيله بني قيس كي دليوي گله هذا ابن سينا زاني اوی آريشه كات ناف قبيله بني قيس دهی. رابش قبيله بني قيس زوم هيش نيزيك کرد بحث خيزانه قبيله بني قيس كر بنا مارد قبيله دیار مروکی شهرزابی مروکی حكيم بي يعني بعلم الانساب جد دیار مروکی شهرزابی بحسي عائله وانا كرن شو حتى بحسي عائله كر خيزانه كر كي بحسي به خيزانه كر دلیوی هيش بتر لیدا ابن سينا صدفه ام خيزانه اندام تو خيزانه ناس کر ربی کره تو جوتن نافي ناوی دیکو بابا نافي ناوی کره تو خيزانه گوتن تشتكي نيتشه نبي باش نيجي نافي كتشكاكاش كتشكت في خزانه يقول نافي فاطمه بي وكي جاش نافي فاطمه جدا دلیبی پتر دا ابن سینا دس سینگی سينجي برا گوتی اوی کچکا کدوید و اف کچکا هنی کچا فلان مالی ها هوزا بني قیسا بوی بخوازن و أف اف صحبتانی کری اوی جنجاني شرمت کرد در برینی پیشت شرمت کرد بیشتن کچکاش فلان مالت بتن جيد أف كوري رابی رابي سار و وجيدش أبي نخوشي هنی قرطالی. نمونه دیش که هیه هر یا ابن سینا رحمه خدا بیشتر جاره که جینکه کبی بی دستت خواصد گرتن و رقت کرد نت چمان یک جار طبعا انا بجاج ورا ما يديت اف مرفت رب العالمين ان شاء الله شفاء يبون كده ابد عقلي خوش دست خدن مثلا شيء خو نوت جامينات نوت هندي اف عالم ايتي يعني حتى نمونه يتهين ما يتقول بين يدستون يترزين برندانه اینا تن دفع ابن سينا ابن سينا بره خدو هندي هاتی او دست خو راك دينت آن بردت بر ندا رابی ابن سینای آه، هوسا هوسا خواه دیار کرد گوتی از جلکتش برتکم گوتی اگه جلکتش برتکم از ظالم کجاری آرشات چیه ابن سینا هوسا چوی باعتبار اعتبار خوسا اینا دری کدا جلکتویش بری بکتن خو ابن سینا حاشا کو جلک جنکک اش برکت جنکک دیار جنکک دهمن پاقش بی سرای هندی کو عقل خواج دست خدا بی بس عفت خواج دست خانه دا بی طبعا شکی گله گلک مازنه بو کچکا بو جنکا یعنی عفت یعنی تاجا تاجا سری کچکیه سری جنکی کر عفت خوا دهمن پاکی خواج دست خدا هکوی چتش تهبت اف دنیا همی آیبت دی بوی به جهنم دی بوی به جهنم جنکک عفیف بی وكي ابن سينا هو گوتی گوت ازي جیگه تش بردا کم جهد دست خو بردان و دست خو سر جیگه خو اینا وصا دست تو يعني لوين كاتي کته و ابن سینا پی کنی گوتی معنای چه مشکل دستین تن اول شکی عقلیه وطبعا اف چندانی بینر تجاوی چند البرامت اینا تن يعني اف حلو ست ابن سينا ريكا جارا سريت ام بجن یدرونی و چند البرامت اینا و گلک جاره اف اف عقلي خوش دست خودن اف سافيون اف كيم اندام هكا جوار سريه وانا بيت كرني و ام خب گنجين گل وانا يان دزگه هب مؤسسه هب گلكش وانا دي چاره هبن. ام زان كوفي گوت گلك قرات بيان همي بياوت اويت كو نخوشي دروني حتى اي دينا وانا مؤسسات تخيت هين وانا فيرت كن چنه بتن اوي مطرس وانا او مثلا بجن هاشتاج صادي نوتر صادي ان تخرج بس مخابني و دولتت ما فيت يعني بجن دول النام يا يت باش كفتي ما آه، في ما في يدرسني ما في ساخني فكيف حتى مافي مرة كي كيم اندام هابتا بنرتجاب بچند دومای که خلقا افرو تا خلقا بید ببینم خیر